colocar mais de longe na minha gente. Melhor Acho que o som vai ficar um pouco estranho dessa vez, porque eu estou em outro lugar, outro quarto, então tá com mais eco. Mas vamos lá, vamos pro vídeo de hoje, que eu quero fazer esse vídeo, eu quero mostrar esse vídeo pra vocês, que eu reagindo. Soltei a vinheta. <laughs> Tchau. Tará, tará, lá, lá, lá, lá. Oi gente, o vídeo de hoje é o reagindo. Ai, meu Deus! Eu sempre falo, não vou fazer mais reagindo, não vou fazer mais reagindo, porque eu odeio... Rea... Eh, não eu odeio, mas todo mundo faz reagindo, né? Esse canal de YouTube. Não dá pra não fazer um reagindo, porque ele lança uns vídeos muito legal, muito show, então tem que, tem que reagir, minha gente, tem que reagir. E o vídeo de hoje é reagindo a YouTube Rewrite. Eu acho que se pronuncia desse jeito. Mas vamos assistir, reagir, então vamos lá.

adoro essa é menina dançando. Não conheço. Quem é? Quem era agora? Peraí, volta. É alguém do Brasil. Peraí. É no calçadão do Rio de Janeiro. É alguém do Brasil. Não conheço, não conheço, mas é alguém do Brasil. Nacional! É, não viu. <gasps> Esqueci o nome dele, Rangel. Rangel tá é o Rangel. Não conheço esses dois do lado, não faço a menor ideia. Ai meu Deus, passou alguém do Japão. Não conheço de novo. Olha esse Finder. Tipo... Esqueci como chama esse negócio. Finger de spinner, alguma coisa assim. Nossa, veio assim, ó. Veio, fez sucesso e também foi embora rápido. Igual um flash. é aquele carinha do sushi. Não, não conheço. Mas tem alguma coisa a ver. Gosto desse casal, acho muito legal. Eita, não conheço. Slime? Slime. Dá uma verdade. Porque eu gosto desses youtubers, acho muito, eu acho muito engraçado. E eles fizeram o clipe de Dolipa. Ai ah, meu Deus do céu, pai. Deixa eu parar. Olha, deixa eu ver quem é que tá, o Felipe Neto tá. Lucas Neto tá, ó. Agora Felipe e o Lucas não pode falar mais nada, não pode criticar o negócio. O Figueiredo também tá, ai Eu achei que era a Paty do Reis, mas não é a Paty. É alguém que eu não conheço. Ah, esqueci o nome dela. E da menina, alguma coisa cuca. Também não lembro o nome, mas eu gosto bastante, acho muito engraçado muito da hora, muito show. Oh o Cocielo, tá? Cocielo, não sei lá. E o Resende. Mas ai meu Deus, eu tô muito feliz que alguém dos... Pelo menos esse ano tem brasileiro, né? Ai meu Deus, parece gordinho de mulher. Ai meu Deus, é muito youtuber. É muito youtuber. Esse ano eu não consegui ver esse eclipse aí. Teve de novo, mas eu não consegui. E parece que é inspirado no negócio na Taylor Swift. Meio Michael Jackson. Olha o Casper e o Joy. Gente, que nostalgia essa música. estava falando. Nem nada, não conheço. Ai, olha, acho que ele é japonês. ai, ai, é, corta aí, peraí. Pesado. Isso mesmo. falei, gente, esse ano tem muito brasileiro. Até que enfim, né? Deixa eu ver fazer Olha esse carinha, meu carinha. Ah! very 上がるいいね、ジェシー。Hey, look at that. this. And then É a also Russo, adoro. Deixa ver. Esse Dani Russo, lá. Não conheço esse cara. Quarto dos Fundos. Ah, sabia que conhecia esse cara. Uhul, vamos botar. Vicente, Grito Neto, Cássio Neto, Cristiano Figueiredo, Yuya, tá, tá, todos os anos. Tem vários youtubers que é novo, não conheço, são de, de outros países. Lily, Bethany, Joy, maravilhosos, Castanhari. Ali já, já não consigo pronunciar os fichas, é não consigo pronunciar os nomes. Parafernália <laughs> estava. que os garis conquistaram a música, ficou muito show. E é isso. Ai, que da hora. As animações. Gente, melhor, melhor. Tem behinds assim, mas eu não vou assistir, né? Não vou fazer o reagindo. Bom, a bateria está acabando e eu acabei de assistir vocês, né, viram junto comigo reagindo. E olha, vou te falar que eu adorei, tipo, achei muito sensacional. Tocou aquela música do Shrek, tipo, nostalgia total. E teve bastante brasileiros dessa vez, porque todo ano todo mundo reclama que não tem Tipo, dos brasileiros, que faz sucesso, não sei o que lá, e tem toda aquela confusão de YouTube e tal. E essa, esse, dessa vez tinha pessoas até que eu não conheço, pessoas que não sei, faço a menor ideia de quem é, mas achei muito legal, achei muito divertido. É, desse ano, o Rewind, a, como se chama? Retrospectiva de 2017 e eu, sei lá, eu tô muito feliz, tô, tô super, nossa, é muito, tá muito legal, tá muito, muito legal. Olha, tô, ó, o Felipe Neto já lançou, já acho que reagindo, falando sobre o Rewind, mas ai meu Deus do céu, espero que saia logo esse vídeo aqui porque você não ficar muito passado. Enfim, espero que vocês tenham gostado de assistir junto comigo. Me desculpe pelo som, por causa que eu estou em outro lugar, outro ambiente. Até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo. vídeo. tchau. Eu não sei porque eu faço isso. Todo vídeo eu faço isso. Então até, tchau.